ciągu ostatnich czterech lat w Polsce z mediów publicznych, które stały się tubą rządowej propagandy, zostało zwolnionych lub odeszło samych ponad 200 dziennikarzy. Chciałabym, żeby politycy europejscy potraktowali sprawę wolności mediów tak samo poważnie jak kwestię praworządności.